дайте мне жить! Бэйби! Я не достоин даже тени твоей! Я не достоин даже жизни моей! Куда мне теперь в окно-либо твою дверь? Бэйби! Я не достоин даже тени твоей! Я не достоин даже смерти моей! Куда мне теперь в окно-либо твоей?